Села на глазах девочка весна. Солнце распахнуло двери в груди. Но вино в твоих садах выпито до дна. Девушка лето, кто с тобою будет? Подними опущенные веки И всмотрись попристальнее в лицо Зря ты веришь, что июнь навеки Что вы ему просыпаться в песок января до января, каждый день обняв другого. Как листок календаря. Отрываешь снова, снова с января до января. Каждый день обняв другого. Как листок календаря. Отрываешь снова, снова от себя. крату стали, обронив руку сентябрю. Постучалась в двери а ты с надеждой, С января до января Каждый день обняв другого Как весел календаря Открывай At Warriors Nova at Pedal. Спит под снегом двух из пятого И покрывшись льдом стоит река Только вот заснуть я не могу На-на-на, на-на-на Я тебе навстречу побегу алые гвоздики на снегу. Анана. Разлюбить тебя я не смогу. Не восходит солнце без тебя. Ты навеки мой, а я твоя. На-на-на-на-на. За окном метелица метет Вьюга колыбельную поет И опять при встрече станешь ты Самые любимые цветы Молодые хвостики на снегу Разлюбить тебя я не смогу Не восходит солнце без тебя Да-да-да Ты навеки мой, а я твоя Да-да-да, да-да-да, да-да-да Fatima Pagkakuymis Nga kawastiki Argenis Lis Не проходит просто так любовь на на-на-на Скоро уж весна наступит вновь Алые хвостики на снегу. У -у -у. Разлюбить тебя я не смогу. Не восходит солнце без тебя. Ты навеки мой, а я твоя. алые хвостики на снегу. О-о-о! Разлюбить тебя я не смогу. о о Не подходит солнце без тебя. на-на-на. Ты навеки мой, а я твоя. Твоя, твоя, твоя.